Доброго дня, мої шановні підписники. Ми знову в ефірі і ми продовжуємо цикл е, наших розмов, а саме про те, як я прийшла в бізнес, про те, з чого треба починати виробництво, про, про мій досвід, е, як я розробляла технологічні регламенти, запускала виробництво роботу і яким чином працювали. Досвід великий, тому з вами і ділюся цим. Е, ми знаємо, що перш за все і обов'язковий е, документ, який є на виробництві і який регулює виробництво продукції та безпеку продукції та безпечні умови праці, це є технологічний регламент. Е, разом з технологічним регламентом обов'язково є вся нормативна документація на дану продукцію. Е, це можуть бути державні стандарти на виробництво та безпеку даної продукції. Це може бути технічні умови. Технічні умови це той державний е, стандарт, це той документ, який регулює е, регулює виробництво та безпеку продукції, яка випускається. Ну і технічні умови розробляє саме підприємство. Воно, звичайно, дивиться по своїм можливостям, що виробництво може, які в нього в них, які на виробництві є, е, яке обладнання є. І таким чином під себе і розробляє технічні умови, тому вони називаються не державний стандарт. Державний стандарт розробляє держава, і йому повинні всі е, відповідати. А якщо держава погоджується із цими технічними умовами даного виробництва, значить, е, вона е, согласовує, це буде по-російськи, по-українськи, вибачте, забула це слово. Е, согласовує технічні умови, підписує, і тоді виробництво випускає свою продукцію по своїм технічним умовам. Обов'язковий документ на виробництві це є система управління якістю продукції. Значить, Система управління якістю е, е, включає в собі слідуючі пункти. Це обов'язкове е, положення про лабораторію. Е, які, які є методи в лабораторії, які, е, яке обладнання? яким чином контролюється продукція, сировина, виробничні процеси та продукція. Обов'язково система управління якістю повинна включати в себе паспорт лабораторії. Е, все все говорить саме за себе. Паспорт є паспорт, паспорт лабораторії. Тобто, що таке лабораторія, де вона знаходиться, на якому етажі, як вона розположена, як вона дивиться на виробництво, яке працює, яким чином вона його контролює, яким обладнанням, яка в неї там є, е, е, яке приміщення є в цій лабораторії, і разом з тим, які там є спеціалісти. Це все за це все і говорить даний документ, який називається паспортом лабораторії. Е, Положення про лабораторію також є одним із невід'ємних частин системи управління якості. І обов'язково кожне виробництво воно повинно написати, який у них пріоритет, е, чому, чого вони хочуть досягти е, в якості продукції, в безпеці продукції, тому що якість продукції і безпека це невід'ємні частини між собою систем управління якості продукції, е, також розробляє саме виробництво. Е, виробництво вказує е, те, що в нього є. Які спеціалісти, яким чином вони контролюють, яким чином їхня продукція безпечна і чим підтверджується безпека їхньої продукції. Таким чином, я сьогодні коротенько і швиденько вам розповіла про те, е, які основні документи е, контролю безпеки продукції на виробництві, яким чином вони розробляються, якими спеціалістами. Спеціалісти повинні свої бути, ті, які знають своє виробництво, от, і ті, які будуть контролювати це виробництво. Дякую вам велике за е, вашу увагу. Е, прошу вас, підписуйтесь, будь ласка, задавайте ваші питання, задавайте нові теми до нашого ефіру. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Щасливо!